asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waa idin salaamo walaalahayga qaaliga meel kastoo adduunka aad ka joogtaan waxaa idin salaamaysa walaashiin farxiin or kusoo dhawaada janaalkeena farxii kukiin hay asxaab maanta farxiin waxaa idiin wadaa hadduu ilaahay idmo waxaa idiin wadaa qado sharaf badan aada iyo aada u macaan briis iyo malay insha allah ama kaluun saa u taqaanid waxaan ka bilaabanaynaa briiskii hadda fadlan haddaa ku cusub tahay janaalka subscribe saar kan bareerkana furo si uu kugu soo dhaco video walba cusub oo aan soo gelisho laag saar commenta qurux badan hoos nooga soo qor haddaa videogana ka heshidna asxaabtaada la sii wadaag oo noo sheer garay intaasna codsi waaye soo dhadhawaada walaalahayga dhammaantiin inta cusub intii hore u joogtay dhammaantiin waa idiin soo dhaweynayaa waa idin jeclaha ilaahay idin jeclaado ilaahay idinka raali noqdo saa mar walba idhiirigelisaan hadda waxaan sugaynaa dabkoo noo shiiday waxaan إن شاء الله سيدي سعود وناكسن لكن أصحابي سيدي دونا سقون دعذل وقش غنينا هل حبة سبعة سوقون بلواعي أصحابي وكنا بس شحوغا يروي سوق بلتي قدود زايد كما ربو إن يعني عرفت إن حوغا في جبتا ربا مركي قدود زايد نقطة عرفتا حوغا يرتبي حيثو مركي دوحان بصوت داري كروتو oo hoolan karootada iyo maxaa dhihi jira iyo basasha waa isku guduudinaa kadibaa ah xawaajiyaashii wixii kusoo dardaraa hadduu ilaahay idmo حواكنا حواير وسكسو جدودته انتو حكو هستا كمسر يتون يعني انتو حكو هستا حواجيقا من مرق دقاقة او قدارته رالي هذا قرفش يدن حواجي دودو بحواجي بربور انسكو صوتو موان bariis wuxuu ka dhigaa idin dheh caraf gaadhiska arag waa taqaanin kana waxaa waaye sanjabiil shiidan filfil waa kasa intaas waaye asxaabiye iyo kamsaraytuun aan soo tumay waa idiin sheegabo asxaabiye maasha allah waa la adhimooyaa mana joojin kara sababtoo a ah digsi iga dubinaayo hadda waxaan kusoo daray qudaartii waa arkayseen intaan hadday bariiska lagu daraa idin dhaha kaaliska arag waayo maasha allah hilib xitaa kaagama baahno caraftiisa iyo macaankiisa faraha la sifoosanaya hadda bariiskaa kusoo daraa insha allah bariiskan bariiska oo jawaanada yaryarka ku jiro waayo maxamuud faaska mid ay ku qoran tahay mid kale waxyaabo badanaa jiro mid amazona ku qoran way badan yihiin maaho kuwaas waayo marka ಬಿಡ್ಸಾಕ ಗಾವಿನ ಆಯ ಹಾಕ qiyaas kaaba karto inta kuugu filan waa taqaanaa an hadda laba kooba karina ayaa laba galaas oo galaaska biyaha lagu cabe صحاب هادو حنحطو درع عصبة قياس قف كاس قياس في تيسوي عطانا صوب ما قياس تاع بودا في الصوب بيينا يا شيلتها من السائل ومرة لي عادي نسوي كركري واي نركورة عن كركر الصدر أو ديار الصدر biyaha iskaga badin biyo badan ma qaadana haddaa marka hore biyo la dhigtaan biyaha lasoo dhiga marka hore ilaa labaatan daqiiqo soddon daqiiqo ka badan oo biyaha la yaale hadda waxaan fiirinaynaa cusbadiisa maasha allah waaye dhanaankiisa zaa-id maahan dhexdhexaad waxaad daboolka u dhiibaya insha allah dabkana xoogaa yar u dheereena isla socod wanaagsan waa kana asxaabi bariiska diyaar waaye waa ujeediin maasha allah ana bariis la walwalaaqay maanta dhan ma jecli daboolka markii u saaray hal mar bis la walaaqay oo isku gidgidinaaye waa kana hadda diyaar noo yahay waxaan kusoo darsanaynaa rinji rinji jaalo iyo rinji oo gaduud ah food color food color saa u taqaaniin qaso daardaasoo budadiisa ee ku darsasaa jeceshahay ana hadda soo qasay halkaasa markuu soo guursado si fiican guursado waa huurinayaa hadda kadib waa isku celcelinaya inshaa allah waxa waa kanaa bariiska diyaar waaye maasha allah waa u jeediin muddo usaaya yoona kaa jajabin waa kaasa maasha allah kaaliska aragku kusoo baxay oo jeediin caraftiisana lagama sheekeyn karo ma fahanteen marka insha allah hadda malaygan gelaynaa waan dubanaynaa ama kaluun saa u taqaanid insha allah la socod wanaagsan haysxaawada waa kana malayga soo galna haddana qaybtii malayga aan dubi lahaan inta waxaa ku haystaa kaluun ama malay saasuu soo jarjaray oo jeediin saasuu u jarjaran yahay si ciyaalkii dadka waaweyn bay cuni karaan kiilo iyo nus waa ma hadda waxaan kusoo darayaa saliid biyo dhan ku daraaye liin dhanaan hal xabo liin dhanaan eh. aan soo miire rinji color food colorka hadda kaas kaas waaye food colorka oo gasaca ku jiro waxaan rabaa inuu malay gaduud kusoo color aan ka dhiga malaygana ama kalluunka saa u taqaanid hadda waxaan kusoo daraa cusbada xawaajiyaasha idiima sheegin xawaajiyaasha haday a idin tusaay lay ahaayeen oo bariiskan ku daraayay makaande intaas lee waaye n waxaan kusoo kordhiyay bis xawaajiga oo maxaa la dhihi jiray meat masala ay ku qoran tahay aan ku kordhiyo bis oo hilibka lagu samaysto haddaa ujeediin saasaa ugu dhex ridayaa kadib haddana buraan sii marinaa insha allah hadda isku walaaqa asxaabee isdhexgelinaa dhammaantood wuxuu kusoo baxaa qaar iska aragna insha allah malay ama kalluun qofaad samayskiisa aqooni ma lahan insha allah anisa u samaysta keliya idinka faa-iideynaya arkaasaa diyaar u noo yahay hay asxaabi karaada dabka soo saartay saliidan kusoo shubtay oo ujeedeen dabkana waa soo shitay waxayga maanta waxaa waaye kala turna alla alaabtan ya qada yaroo bobsiis ee waayo waa kasa waa soo diyaaraya ujeedeen intan waxaa iigu diyaarsan bur burka markaa aad aan ah, ku dhex ridaya soo marmarinaa insha allah waa arki doontiin la socod wanaagsan halkan asxaabi hadda kusoo ridoyaa markaas soo marmarinayo haddaa rabtidna bur la-aana sameysan kartaa wax balaysee ah ma lahan saa jeceshahay le waaye spoon ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಪ್ ಶುರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಸು ಬೂದಿ ಅಥವಾ caroodkana hadda diyaar noo yahay waa ka baxsanayna wax yar kadib cabaara kadibinaaye ilaa shan iyo toban daqiiqa camaru saaran yahay kaamirada waa idinku xiray markaan waxaan diidaya inuu videoga idinku dheeraado marka hadda diyaaru noo yahay kana sandakan markaa ka bixiyo waxaan kusoo ridayaa midka kaleeto oo bilaa bur la-aanta idin tusa isagana soo bur la marinaynin waa kana kan bur ma marsano ujeedin hadda insha allah ha u jebin labadaba kii qurxan waa idin tusaa insha allah kana ay la bilaa bur la-aanta ah marka insha allah markaas soo dhameeyo aan isla arkeena insha allah asxaabaa waa soo diyaariyey qadadii maasha allah intaa idin kale idin tusooyaa intaa waa ka badan tahay marka saxankaa kusoo diyaariya waxyar oo jeediyeen maasha allah mar walba kuus haddaa bariiska ka dhigo waa ku caajisaysi marka maanta caadi a usoo guray waa ujeedin bariiska furfur u yahay dhan maasha allah kaaliska arag waaw waanindhah wuuna jilicsan yahay bariis adag ma jecli wax adagoo kusoo fiirinayo ma jecli waa kaasa maasha allah suu kusoo baxa ujeedin malaygina waa kanaa maasha allah waa kaasa isaga dhan quruxdiisa yaa dhadhankiisana qofkii dhadhamiyalaa ka sheekeyn karo maasha allah intan laydhanaan yaraa kusoo sharxay iyo qajaar yar maasha allah qado yaroo qurux badan macaan simbal ah oo fudud waayo insha allah laga faa asxaabteeda qaaliga ah. intii taqaano way taqaana ilaahay u siyaadiyo intaa aqoonaha ka faa insha allah waa kaasa walaalahayga qaaliga ah fadlan hadaad ku cusubtahay janaalka subscribe saar soona dhawow gambaleelkana furo si kuugu soo dhac video walba cusub oo aan soo gelisho laag saar commenta qurux badan hoos nooga soo qora dhammaantiin waa idin jeclahay soo dhawaada haddaa videogeena ka heshidna si sheergaray asxaabtaada la wadaag insha allah waakaasi walaalahayga qaaliga ah intaa idinka soo gelin doono video waa video lamid ah ama intaa idinka soo gelin doono video cusub sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu bye bye